Что-синим ну, можно вставить кусок битой плитки. Сюда белую, Сюда белый. Нет, сюда синюю, а эту белую туда. Оно потом вымоется, плитка это, поэтому... Вот сюда бегу. Шикарный вид, как говорил Мишка Япончик.